sanibona ma-afrika mahle african voice global news sibiza umhlaba wonke jikelele igama lami ngixolani sithole namhlanje ngizophatha indaba yomemulo uyini umemulo kubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi uyini umemulo ubaluleke kangakanani ubaluleke ngani kusizwe esinsundu isizwe sempishole isizwe sase-afrika umemulo ubaluleke ngale ndlela ekhombisa ukuziphatha ukuziphatha kwengane yentombazane umntwana yentombazane uyakhuliswa ukhuliswa ngomama bamthatha esasemncane esemnyakeni mhlawumbe ewu-6 yokuzalwa akhule ngaphansi kwemfundiso yabomama abazinikele kakhulu ekhuliseni umntwana oyintombazane thina njengabomama esibabhekayo abantwana sibagada sibakhulisayo sibafundisa khona ukuthi uma ngabe iyintombi uyiphatha kanjani siyabafundisa nokuthi bayiphatha kanjani ukuthi ibe yintombi kuze zigcinile ungadlala abafana siyazi-ke umphakathi wakithi ukuthi isimo esiphila kiso sesinzima ngendlela eyisimanga kuze kufike-ke esikhathini sokuthi umntwana uba ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabili eh ngesilungu bathi i 21st lapho abaselebrata khona ukuthi hayi umntwana oyintombazane usekhulile usengaphiwa isikhiye sokuthi naye ahambe ayazibonela ngaphandle athathe isinqumo ngomzimba wakhe kwenzakalani-ke ngesintu bayikhulisa ingane bayiyalele bayiphi iziyalo uphiwa umthetho ukuthi intombazane iziphatha ngayiphi indlela intombazane ayimane nje iwele emasokeni or mhlawumbe iye emacansini kuhlatshwe imbuzi lapha ekhaya intombazane ivunuliswe umhlwehlwe igqiziswe nenyongo lokhu kungangukuthi ke kuyakhomba ukuthi intombazane isikhulile kushouthi nabantu abadala balele phela bahamba bayabikela ukuthi nayo ingane seyikhulile ayivulelwe izinhlanhla phela nayo seyiyothatha izinqumo ngomzimba wayo sikubonile-ke lokho kwenzeka emcimbini obekhona esoweto e-deepcloof ezone 3 lapho esiye sayofakaza oke ngithi mhlawumbe sayo uka umcimbi omkhulu obuwenzelwe umpho mawela ubumuhle kakhulu lo mcimbi um eh, okungangokuthi ube yisimanga kakhulu ukuthi ama-afrika ayakwazi um ukwenza into ebabazekayo njalo enobuhle obukhulu phakathi obukhuthaza futhi abancane abezayo abasakhulayo abalandela ezinyaweni um ezabantu abafana nompho mawela namhlanje sisediploof sambele itshitshi umpho yazi okungithokozisa kakhulu umpho umntwana womntwana kodwa buka ubuhle besintu abenzayo e, e, engakhethi ukuthi umntwana kakhulu lento idominate thina singabazulu uyazizwa nje ney'ngoma zikhuluma ngesintu ngesizulu ngesizulu akangabe ukuthi ungumntwana ma umntwana phakamisa unyawo mpho ungafunga ukuthi intombi yale kwanongoma um wakhe kosaba umpho umpho sinisuke naye ebuncaneni bakhe ufumpho enabo-16 years namhlanje umpho una-23 years 23 years sithi mpoko sisaba kithi uyiphathe kahle naphambili laya khona sisho phela ukuthi uba sesimnikeze ukhiye sakuha nomkhonto ukuthi ugiye sidawini ngakho ukuthi manje sefanele uphile isibombe kanjani cha cha lavelalihle usiko lethu singama-afrika laluhle kakhulu usiko lethu singi-youth of pride purity and abstainence kwenzeka kanjani-ke kodwa lokho kwenzeka ngokubambisana kwabantu abangomama bezinikele ukuthi babone ukuthi ngempela ngempela umsebenzi uyaphumelela kodwa-ke kuseselapho-ke eh, um umsebenzi lo uphumelela ngendlela eyisimanga ngokuzinikela kwalabo mama kodwa bezinikela ngamaphakethe abo bacaphuna kulokho okuncane abanakho beselekelela ukukhula kwentombazane ukuze umsebenzi ufezeke kunezikhalo-ke izikhalo ezithini ngabe umhlaba uyalibona leli siko or ngabe isizwe or izizwe noma osomabhizinisi noma abahloniphekile ezweni noma emazweni bayakubona ukuthi omama laba babambe elikhulu iqhaza bancedise lento esiyenzayo lo msebenzi ngonyaka omuhle kangaka wentombi yomkhosi omhlaba sicela ukwelekelela umsebenzi wethu awusibhekelela kaphansi ngendlela esibona ngayo bayasicwasa ngendlela esenza ngayo siyakha sakha isizwe sakha izimbali zezwe zakusasa sicela ikakhulukazi nakuyingonyama ukuthi sicelele kulobaba bey'nduna ukuthi abasize basilekelele kulezinselako yesithi masesikhulisile thina bese ziyaqhamuka zona zizomosha abantwana bethu ma ngichaza kanje kuthiwa iy'nduna ziselekelele ngichaza ukuthi uma bakhona bobaba abasiphasayo kulento ukuthi bakwazi ukukhulisa iy'nsizwa ukuthi insizwa ikhuliswa kanjani insizwa ukuze ibe insizwa ikwazi ukungena esigabeni sokuba ubaba iqala kuphi yeqaziphi into ebungaziphi ngoba sesikhathele ukukhulisa abantwana bethu laba bafana nje bazohlikiza yonke into esikhulisile ngibuhlungu kakhulu mina ngoba aselekelelwa muntu kunokuba selekelelwe sithola incindezi umkhulise umntwana umntwana besevunani avuna ukuthi sekhulele umntwana kaqomanga lo mntwana uvele wajola umzali wakhe akasabonanga buhle bakhe umntwanakhe bona ukuthi uyimbani lesizwe bakhala ngokuthi azikho iyinsiza kusebenza bathatha emaphaketheni abo nabo bacaphune kulokho kufanele kudliwe eh imindeni yabo ezindlini bayakuthatha ukuze kusebenze ekuthini basize amantombazana akhulayo la abawakhulisayo bona bayakhala-ke kakhulu ngokuthi ube ngabe bathole usizo kosomabhizinisi emakhampanini kubaphathi bezwe eh inhlanganiso eh, eh, izinhlangano zendabuko okwamanje akukho okuvelayo bayibona nje bodwa ababamba iqhaza sinama-challenges kakhulu oxhaso asinalo uxhaso nisibona nje yonke into sisebenza from emaphaketheni ethu ngoba kungekho umuntu oza phambili othi nakho bomama khulisani nasi isizwe niyabona labantwana laba abaningi bakhona benze omatric abekho abanye bakhona ngoba babhala omatric but baqeda umatric wakhe uyaphi kunabantwana abangaphiwanga ukuthi bofunda bebothisha bebodokotela bebe yini kunabantwana abama-skin workers abasebenza ngezandla zabo akanqa kwenu womalume lithi nani bo-business bo, bo, bo, women niqhama ukuthi nansi imishini yiziphi iy'ngane ezineskili ezokhona zithathe zema-training centers ziyofunda ziyofunda ngokuthumba ngoba nothi ukuthi zonke lezi ngane ziyoba othisha ziyoba odokotela sixhaseni kosihamba ngithi ngisiyasiya kumkhosi womhlala akekho umuntu osixhasayo kunabantwana lana uthole ukuthi kwesinye isikhathi uhlala nogogo baphila nge-grant but uyayithanda le nto egcineni umntwana ngoba phela sinama-activities siyahamba siyamenywa umntwana kasezi ama-activities ethu usumbona pho umntwana usihamba usihamba noshuga dedi ngobani na akanayo imali nathi ngeke sihlale simqulile everyday nathi sineyinkinga zethu emakhaya asinako ukuthi sinemali eningi siyazama kodwa asibambisaneni ez singama-afrika sixhase abantwana bethu abanekusasa eliqhakazile these are future uh, voters bayovota in the next few years ivoti eliningi zobe qhamuka kula bantu akasixhaseni ama-leaders ethu akusasa asisakhe sizwe sondelani bakithi ke ngokukhulu ukuzithoba bayakhala ukuthi sengathi bangaluthola usizo baluthola usizo oluzokwenza ukuthi um baqhubekele phambili kanti-ke futhi kuzoheha abantwana abaningi ukuthi bazithole beyingenelela lento yomemulo noma kuzoheha abazali abaningi kuzobakhuthaza abazali ukuthi eh benzele abantwana babo umemulo noma babakhiphe ngobuningi babo kusukela ebuncaneni babo bayokhuliswa ngilaba omama bememulo babakhulisela nkonje babakhulisela ukuthi babe ngomama abaqotho kwelizayo nankuke okunye abakhala ngakho bakhala ngokuthi abakuboni ukukhuthala eh kubo baba obaba kukhanya sengathi abawafundisi amasoka amabhongu noma ngithi amabhinca abawafundisi ukuziphatha ukuthi ngabe kuba yini ukuziphatha ukuze umuntu akhule abe yindoda eh, yangempela abe yindoda ezokwakha umndeni kubonakala sengathi abafana bayazikhulela njena bayakhula nje bayavuka badle liyashona badle bayalala bayavuka obaba eh, lincane iqhaza abalibambayo ekhuliseni iy'ngane yomfana bakhala ngakho lokho-ke ngoba bathi bona bakhulisa izingane zabo kusukela zisencane lapha bo-six years kuze zize ziyofika ngale la sezisenzelwa khona umemulo kodwa-ke kusuke kukhona-ke eh, eh, eh, eh abafana noma ngithi amabhungu asuke babhekile la bantwana abangamantombazane eh, eh ababheke sengathi eh bangenza noma yini kodwa ke lento abayenza abangayenza ile ejabisa omama bayajabha omama ngoba abafana baziphatha kwamankentshane bathi uma beyibhekile intombi baye beyifunga ukuthi nizoyithola impela bathi uma beyithola bayimithisa bathi uma beyibithisa baziphika izisu konke lokho umlando onjalo basala sebewubeka bewubalisa besho futhi bethi obaba kabawubambi umsebenzi wabo obaba kabalidlala iqhaza lokukhulisa ingane yomfana obaba nje bayazenzela abakwenzayo abantwana bangabafana bakhula nje ngokungaziphathi Eh, eh, okusemthethweni okwenza isizwe sakheke isizwe sibukeke sisihle eh, ngale kweminyaka yamashumi amabili lanye yamantombazana malami nguxolile ngokwasithole bajwayele ukubiza ngokwasitholeke ngokuzalwa ngizalwa le emsinga kwanja iphume igama lami ngunqobile wakwajiyane um kusho ukuthi um ningumama noma ngithi mhlawumbe ngomunye wabomama abahlola intombi laku-y p a kusho ukuthi njengoba namhlanje silana njena sizomulisa sizomulisa umpho um eh, umemulo wakhe namhlanje njengoba njena amajiji ahlanyele azobhungaza naye um kuwusuku oluhle kakhulu nezulu lisitedele kancane nasitolela ukuthi sibhungaze ulome eceleni kwami khanyasile noma sekangayibika naye khanyisilwa kamabaso nami ngumama i-y b p a igroupu kamanqumane ngena owele bami bobabili ungena kwami ngingena ngiyabakhapha bayohlala bayohlolwa ngoba okokuqala kufuneka umzali angene abakhaphe abone ukuthi ingane yakhe isaphelele yini ngena ngikhaphe iy'ngane zami zamawele bese ngiyajika ngibuyele ekhaya kodwa ngithe uma ngifika phakathi ngakuthanda okwenziwayo nanogozi enginayo emntwaneni wentombazane ukuthi angithandi futhi angifuni ngengane yentombazane ngithe omanqumalo oh, ngibabona benza into enhle kangaka ngabajoyina wangitshela ukuthi makawele nawe ngena uthathe igrouphu yakho ngavula eyami inhlangano nami ngingaphansi kwakhe umanqumalo umama kompho urose wakamoyela ngimkhulisile kwaba ingane ehamba ihlonipha ngaso sonke isikhathi ukuqala kwakho amatshitshi mina bengingazi nizenje sakathi ngoba amatshitshi kodwa ngakujabulile ngoba ngasitshela ukuthi umntana ozohamba ngendlela ukuthi noma sakamoshile ngizwa ukuthi akasayo ematitini ngizokwazi ukuthi ukhona umkhulu kodwa kangiphoxaka ngoba kusuka namhlanje njengoba sakayenza umemule nomhlonye sengiyabona ukuthi ngempela uye wasiphatha ukufika kule stage ngiyamfisela okuhle nakuhambo lwakhe lude ukuthi noma aba nomuzi kube umama oqotho ney'ngane zakhe asifundisa ezihamba ngaleyo ndlela iyabonga kakhulu ungenze cloud